hello and welcome friends Python में डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन का कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं आइए आपको दिखाता हूं यहां पर देख सकते हैं यहां पर n नाम से एक वेरिएबल बनाया मैंने n नाम से और यहां पर इसमें इंटर और नंबर दे दिया यानी कि वो डेसिमल नंबर आप एंटर करेंगे जो आपको जिसका कि आपको बाइनरी कन्वर्जन करना है फिर यहाँ पर ए नाम का एक वेरिएबल बनाया एरे की साइज अब देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया और इसकी इसके बीच में मैंने कुछ भी नहीं लिखा यानी खाली छोड़ दिया इसको फिर यहाँ वाइल नाम का एक कीवर्ड लगाया वाइल एक कीवर्ड है और एक लूप भी है ठीक है लेकिन ये जो वाइल लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं कीवर्ड और n में रखी हुई वैल्यू जीरो से हमेशा बड़ी होगी ऐसा तो है नहीं कि हम जो डेसिमल नंबर देंगे वो जीरो एंटर करेंगे जीरो तो एंटर नहीं करना ना टेन एंटर करेंगे फिफ्टी एंटर करेंगे कुछ भी एंटर करेंगे लेकिन जीरो तो नहीं कर सकते ठीक है और फिर डिग यानी डिजिट नाम से एक डिज नाम से बनाया और उसको एन को टू से मॉड्यूलो करवाया जो रिमाइंडर आएगा उसको डिज में स्टोर करा दिया और फिर ए के अंदर अपेंड करा दिया डिज को समझ आई बात और फिर यहां पर देख सकते हैं ये जो है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज किया ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है ठीक है और फिर यहां पर रिवर्स नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन आता है उसका यूज किया और एंड का मतलब तो आप जानते ही हैं ये मैंने पहले से बता रखा है और आई को प्रिंट करवाया आई को तो जब हम इसको रन करवाएंगे एक बार रन करवाते हैं चलिए देखते हैं क्या होता है तो यहां पे रन करवाया तो यहां पर कोई एक डेसिमल नंबर मैं देता हूं 15 दे दिया डेसिमल नंबर ठीक है तो 15 जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखिए 4 टाइम 1 आ रहा है अब इसकी क्या कहानी है इसके पीछे क्या लॉजिक है वो आपको दिखाता हूं ये 4 टाइम 1 आ रहा है तो क्या पता ये गलत हो ऐसा भी तो हो सकता है तो मैं आपको दिखाता हूं ये गलत है या सही है तो यहां पर आ, मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं ये देखिए यहां से मैं कर लेता हूं ये देखिए ये है ना तो यहां से कैलकुलेट करना है 15 का बाइनरी कन्वर्जन करना है ठीक है तो यहां पे 15 हमने लिख दिया ये लिख दिया 15 बहुत आसान है 2 से इसको डिवाइड करिएगा जो शेष बचे जो रिमाइंडर बचे उसको साइड में लिखिएगा कैसे लिखना है दिखाता हूं यहां हो जाएगा 2 सत्ते 14 7 टाइम में डिवाइड होगा रिमाइंडर क्या बचेगा अच्छा देखिए ये यहां पे मैं दिखाता हूँ 15 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से ठीक है ध्यान दीजिएगा ये 15 लिखा और यहाँ पे लिखा 2 अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो कितनी बार में डिवाइड होगा ये हाँ बिल्कुल सेवन टाइम में जाएगा और यहाँ हो जाएगा 14 ठीक है ना तो जो सेवन टाइम में गया है वही मैंने वहां पे लिखा है और रिमाइंडर क्या बचेगा पांच से चार जाए एक और ये कट जाएगा यानी रिमाइंडर 1 बचेगा तो जो रिमाइंडर आया उसको यहां लिख दिया और बाकी जितनी बार में गया उसको यहां नीचे लिख दिया देख सकते हैं ये ठीक है अब यहां फिर टू से डिवाइड कराएंगे ठीक है तो टू फोर जा एट होता है लेकिन टू फोर जा एट तो हमें लेके आना नहीं है एट एट से कम रहेगा तो टू थ्री जा सिक्स ठीक है तीन बार में जाएगा और छह आ जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा वन बचेगा तो वन यहां लिख देते हैं फिर टू से इसको डिवाइड कराएंगे ठीक है ना तो टू वन जट अब एक बार में जाएगा दो बार में तो जाएगा नहीं क्योंकि दो बार में तो चार हो जाएगा तो एक बार में जाएगा एक बार में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा एक बार में जाएगा तो यहां एक लिख देंगे और रिमाइंडर क्या बचेगा जैसे यहां पे तीन है तो तीन को दो से आप डिवाइड कराइए देखिए यहां पे डिवाइड करा के देखिए यहां दो से डिवाइड कराइए तीन को तो यहां दो एकम दो हो जाएगा और यहां जब रिमाइंडर देखेंगे तो यहां देखिए ये रिमाइंडर जो है रिमाइंडर कितना बचा है आर कितना बचा रिमाइंडर वन बचा तो यही वन हमें यहाँ पे लिख देना है समझ आई बात अब ये फोर टाइम वन आया कि नहीं आया यहां से लेके चलिए और यहां तक जाना है आपको ठीक है ना तो यहां पे देखिए आंसर कैसे लिखेंगे ये देखिए यहां से शुरू करिए ये जो है ना वन यहां से वन फिर ये वन है फिर ये वन हो गया फिर ये वन है तो फिर ये वन हो गया फिर ये वन है तो फिर ये वन हो गया बना दिया यहां पे बेस क्या लगा देंगे टू लगा देंगे तो यहां पे देख सकते हैं यहां पर भी सेम वही आया हुआ है फोर टाइम वन आया हुआ है चलिए दूसरे को एक बार ट्राई करते हैं ठीक है तो यहां पर अब इस प्रोग्राम को मैं क्लोज करता हूं ये जो आउटपुट आया अब यहां से फिर वापस से ठीक है तो यहां से चला दिया इसको अब देखिए अब यहां पर मैं एंटर करता हूं 56 ठीक है तो 56 का जैसे ही एंटर किया तो यहां पे देख सकते हैं 3 टाइम 1 3 टाइम 0 ये आंसर आ रहा है ठीक है आप मुझे चेक करके बताइएगा कि यही आंसर आ रहा है या नहीं उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा